За ингээ үцүүлийг хэлэлцүүлэг явж байна. Энэтэ холбоотой ер нь ардчилсан нам өнгөрсөн хугацаанд бас бас их ач холбогдлоо гэж тал талдаа бас ажилласан. Үндэсний бодлогоороо уралдсан, оройжин шүнжин хуралдсан. Энэтэй холбоотой саналууд хөргүүлсэн, саналууд орсонгүй гэдгээр энийгэр бас нэлээд явсан. Ер нь ямар санал хөргүүлсэн бэ гэдэг дээр би нэг э, томилоод хэлчихье. Энэ бас ард иргэдэд бас мэдэх ёстой байх. Сая 5 э, багц 18 санал, өмнө нь 15 онд бас яг өнцөлийн асуудал яригдж байхад 22 санал бүхий юм төсөл бэлдэж исэн юм байна лээ. Ер нь ер нь ардчилсан нам өөрөө энэ үндсэн хуулийн асуудалд яг ямар саналуудаар Ливерпулгүй байр суурь илэрхийлж исэн бэ гэж. За ер нь томороо бол энэ хувь тэнцвэлсэн тогтолцоо, холимог тогтолцоо гэдгийг ардчилсан нам дэмжиж байгаа учраас өнөөдөр бид нар ч гэсэн энэ зарчмын байр суурийг үргэлжлүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. За сүүлийн тэр э, сая өгсөн таван багт санал бол жишээ нь одоо ингээд эхнээс нь дурдвал Монгол улсад цаазаар авах ялыг халъя цаазаар авах халыг халыг энийг үндсэн хуулиндаа оруулж өгөө гэдэг ийм хүрээний багц саналууд хоёрдугаарт нь эрх мэдлийн хуваарлалтанд холбоотой Монгол улс үндсэн хуулиараа эрх мэдлийг хуваарлсан гэж байгаа мөртлөө яг одоо тодорхой зүйл заалт байхгүй. Улсын их хурл хязгааргүй бүрэн эрхтэй бас улсын хурлд эргэж хариуцлах тооцох боломж ус байхгүй. Засгийн газрыг гүйцэтгэх эрх мэдлийн дээд байгууллага гэсэн үг өгүүлбэр өнөөдөр ч үндсэн хуульд алга байна. Гэх жишээний энэ багц саналууд Дараа нь тэр шүүх тогтолцоо шүүхийн хараат ус бий даасан байдлыг хангахтай холбоотой бас нэг багц саналуд байгаа. Жишээ энэ дотор гэхэд Монгол Улсын дээд шүүх бол шүүх шүүх эрх мэдлийн дээд байгууллага биш ээ. Монгол Улсын дээд шүүх бол гинэлтийн шатны л шүүх. Шүүх эрх мэдлийн дээд байгууллага гэхээр шүүхийн хараат ус байдалд бас хатах гээд байна гэдэг багц саналуд явж байгаа. Дахиад нэгэн том чухал заалт бол энэ үндсэн хуульд заасан иргэний эрх эрх чөлөөг хангахтай холбоотой бүлэг заалтыг үндсэн хуульд оруулъя гэдэг одоо ардсан намын ажлын хэсэг болоод үе үеийн одоо судлаачдын үе үеийн энэ байр суурийг илэрхийлж байгаа хүмүүсийн саналууд за 5 дугаарт нь ихэд үндсэн хуулийн өөрийнх нь дархлааг бий болгоё улам нэмэгдүүлье үндсэн хуулинд хүний эрх эрх чөлөөг дордуулсан аливаа заалт оруулахыг сэргийлье гэсэн юм багц заалт жишээ нь сая өгсөн саналууд дотор явсан байх жишээтэй 15 он тэр 22 заалт 22 багц заалтаас гэхэд би зүгээр ганцхныг л уншчихъя засгийн газрын яамдыг тодорхой яамдын тоог тодорхой болгоё. Энэ 15 оны сандал жишээ нь 9 яамыг зааж өгье. 3 яамыг яамыг тухайн үеийн ерөнхий сайдад шинээр 3 3 хүртэл яам байгуулах эрх болгоё. Гэх мэт нь ер нь ингээ харахад дандаа төрийн эрх мэдлийг хязгаарлсан, иргэдийн эрх мэдлийг илүү тийм тэлсэн, шүүх эрх мэдлийн бие даасан тусгаар байдлыг хангахад чиглэсэн дандаа ийм заалтуудыг өнгөрсөн хугацаанд Арчилсан намын зүгээс ингэ сан санаачлаг болгож бас ажиллаж исэн. Тэгэхээр бид бүгдээ хөвдөж гэсэн энэ удаагийн хилцүүлгүүдэд улс орны эрх ашигыг бас эренблэн дээдлээд ер нь арчсан намын үе үед баримталж ирсэн энэ саналуудыг бас зарчим болгож бид бүгд бас энэ удаагийн үндсөөлийг хилцүүлгүүдэд бас оролцох болно гэдгээ бас хэлье. За, Дашдамдгийн гам бодлого шүү.